Ah, aperta o start, aperta na start lá. Vai fazer a missão principal. Galera, aqui é o GTA Camry e foi criado no projeto Caio. Beleza? Tá pra fazer a missão de duas pessoas. Aperta o cartões. Ah, aperta o cartões. Aê, foi. É, é não, não, não, não, não. You wanna drive? Eu quero no carro, eu quero no carro, eu quero é no carro. Eu quero no carro. You know me. It's not cut. <laughs> Keep Caraca, cara. Eu não lembro. Triângulo. Não, mano. A triângulo? Era criando, mas não sei o momento não. O cara tá assim. Não, não. A gente rouba um carro ali e joga. Eu vou furar cassino, mano. Ela, ela não parece que tá. Aí eu vou furar. Na, que gasolina? Eu, um gasto. É nassa, é Got net. Fala, Mali. Esse no sarro, vamos jogar o sarro. Bora, Calma bora. Aí, cara. Vamos, cara, tu vai cair. Ah. Tá não, não, onde você? Eu tô aqui, pô, caralho. Eu tô, tô vendo, cara. Para de ser... Quer arrumar bike? Bora arrumar a bike, maisão. Então. Pega a bike, pega a maisão, então. pega <laughs> Bora, vem com essa... Não, não, menina, vem comigo, vem comigo. Calma aí, cara, porque a gata tá atrapalhando. Não, vamos carro, vamos lá o carro que é melhor. Vamos, vamos Vamos carro, vamos carro. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra no carro que é melhor. Não, cara, é melhor, cara. Pô, maluco tá é entrando no carro. O que que tu lá de maluco aqui, mano? É o triângulo. É triângulo. É tá... funcionando ah, muito bem. Não, aí não. Pô, falhou a missão, velho. Deu mole. Entra no. Entra, não, entra na bike, entra na bike. Entra na bike ali. Caraca, vamos nessa. Eu sei lá. Caraca, vai <laughs> Até assim, Calma, cara. Bota pra mim logo isso. Vem comigo. Infinito, velho. Calma, cara. Aperta calma. o X direto. Tem que... É, mas é a <laughs> mão... mas a é mão, mas a é mão, relaxa. Fica salvo. Isso, bora, bora, bora. Isso aí. Tamo aí, pô. A gente... Caralho, o cara tá indo. <laughs> Cara, me atropelou, mano. Vai indo. Não, não, não. Como é que tá ré <laughs> essa merda? É um guagrame, é um guagrame. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, vem comigo aqui, assim, vem comigo. É um quadrado, é um quadrado. Não dá ré não, você Vai tá demais, Titi. Bora, bora mexer o céu. Caraca, Caraca. <laughs> Eu não sei Ai, cara, que... eu tô te seguindo. Então bora, pô. Eu vou morrer, velho. Os caras vão metendo bala em mim. Eles querem eu. Vai. Mano, sai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Aí, isso aí. Boa, boa. Bora, bora, bora. Ali, ó. A gente tem fica é aquele negócio aqui. No negócio azul. Tá vendo aquele mapa, aquele mole azul? Então, a gente tem que ele, entendeu? É moral, mano. Cara, você não essa merda, não. Então, aleluia, finalmente. Não faz, não tem mais, mano. Para, não sei andar. Pra aprender, filho. Mas não sei se tem, velho. Deixa a câmera... A câmera pra cima. Eu não fiz nada, não. Manda salve, salve, salve, meu querido. Tudo bem, cara? Adriano, Adriano, Adriano Black, salve, salve, boa noite. Vai pra cá, pra cá. Eita porra. Assim, ó. Calma aí, Vitor. Eu te esperando. Tá lá. Caraca, gente. Ai. Ei. Tá maneiro, né? Primeira vez jogando esse baixo assim, galera. Tô na hora, mano. Você vai jogar uma história? Vamos jogar uma história. E aí, é, é, aqui a gente tá jogando uma cara. Vem comigo. Calma, vem, vem aqui, ó. Força a minha filha <laughs> Ela vai voar, velho. Caraca, dá ré aí, cara. Não tô chegando não. não tá chegando essa mulher, cara. Tá funcionando assim? Não, cara, porque o boneco para, sabia como tá? cara? Tá apertando o botão errado, tem que apertar o X. Tá, eu girei, eu girei a câmera. Eu também foi girar a câmera. Pra cá. Aí. Tô no caminho melhor. Porque se fosse por baixo, estaria ferrado né? <coughs> assim. Tô lá embaixo. <coughs> Ah, aí. Caraca, enfim vai me responder, não. Toma aí, Matheus. Desculpa, mano. A FC é eu tô jogando com ela aqui. A FC serve umas pessoas que elas, é, pessoas que elas são aí, tá Foi mal. Aí, viu? Passamos, tá finalmente. Primeira missão concluída, galera. Bora lá, vamos continuar mais na série do jogo aí. Deixa o like aí. Valeu, Agrino. Valeu, meu querido. Primeira vez jogando GTA com ela, assim, né? Primeira vez ela tá jogando escola, aqui com ela. Entendeu? Eu não tô jogando a primeira vez, não. É com ela, tá ligado? Calma aí. Tá aqui na minha casa, tá vendo? É... Vai. É... Cara. Aí, aqui, ó. Não, não, não, não. Vamos cair da casa, mano. Quer cair. Ah, vamos salvar o jogo, né? A gente vai começar a série. Vai ser... Vai ser terminar a série esse menino? Vai funcionar a série esse menino? Olha essa galera aí. Caraca, vai. Ah, galera, tu... galera, se vocês querem que ela continua, comenta aí no chat aí. É mole, né, mano? É mole, é mole. Bora lá, bora lá essa a outra missão lá. Vamos pra outra missão ali no R. Da letra R. Ah, isso aqui é mole, essa missão é mole. Ele vai soltar a fiscaria, tá ligado? Aqui não tem mistério nenhum, viu? Ali tá a galera do chat começando, tá vendo? Enfim, me é responde, seu tema, mamãe. Foi mal, Matheus. Fala, Matheus. Não, ele não nem, sabe. Ah, sabe não. Fica dirigir o carro. Dirige o carro lá. Dirige o carro lá. Acerta criança Não, não, não. Tem que ficar em cima da carroceria. Vai é pra cima. É a sua nave. Eu vou chutar em pé. Devagarinho, pra oh, tá? não chutar. Like a raggedy ass motherfucker. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, uh, esse aqui no canal assim, aqui, subindo aqui. as crianças. Eu vou só cortar o cabelo. Tem mulher tem que surfar o cabelo. É, sua mulher. tá... na vida real, né? Acho que. Minha boneca é careca <laughs> e eu tenho o camelô. Acerta aqui, fãs aqui, ó. É, não, não tá indo? Ah, agora sim. Ah, o cabelo. Não, né? Pronto. É, até fiscar, até fiscar. Até fiscar do jogo. Eu vou ter que fazer essa missão sozinha. Essa missão sem não, não pode ser duas pessoas. Não é obrigatório. Pagar 50 reais, né, senhor? Você sabe? 50 reais, 50... Tá Johnson Ah, pode apertar as cartas, Cícero. I told you he was crazy. Ele tá Man, you jacked up. Man, what's this? Shit <coughs> look ridiculous. No oh, respect for the hood. All clean and shit. <laughs> looking too skinny, CJ. I want get us something to eat. Não é essa, não é essa. Deixa meu nosso carregar assim. É porque você joga pra um, aparece isso tá aí, entendeu? Esse aí, esse PCA, tá jogando a missão principal, porque é, ele é mod. Ele é mod, entendeu? Ele é mod, tá ligado, galera? Esse GTA é mod. E ele só, só aceita pra Play 2, até triângulo. Entendeu? Ele só aceita pra Play 2. Tem missão que é principal, e você não tem nem como participar, mano. Entendeu? Só no rabo. Ele não permite pouco faz essas é missão aqui, Porque a é missão. Ué! Como que eu saio daqui, velho? Nossa, se lá no fundo que pariu. Oh, mano, olha o que pariu, velho. Faz cara. E jogo não permite. Foda. Boa. Tá meio raposo, tudo bem, cara? Boa noite. Aham. Well uhum. Aí, galera, ele tava tá falando meio aí mal que sua raposa. Namorado ele é. Me falando, ah, é, agora fala na cara dela aqui agora. Fala no chat aí agora, quero ver qual é homem. Não, não aperta não, não aperta. Quer apertar, aperta. É? What you waiting for, fool? É isso, cara? Take us back to the grove, motherfucker. Caramba, ah, eu já nasci em cima mesmo. Caraca, Vitor, pra gente família. Toma! Oh, é? Better drop by and see Sweet been yapping on about that graffiti, too. Later, homie. Ela quer escabrar? Ah, ainda, velho. Ah, não tá arrumado nada na vida. <laughs> e aperta, e a perna escassa do Santo Micão só permite eu. Ah não, permite. Permite aí, não, não, entra aí, pode entrar. Pode entrar. Tá vendo aquele negocinho ali, aquele negocinho verde no mapa? Você que mirar aqui assim no R1, tá vendo? Eita. Por quê? Tá mexendo? Não aí? Ah. É, Harry Potter é um jogo da hora, viu? Quem gosta que jogo que marde e eu não e, e não curte Harry Potter. Harry Potter é que mais cura. <laughs> que pega na varinha Mágica, né? Ah! Ai, Aperta o R1 aí, ó, e fica em parede, hein? Fica em parede. Vamos embora. Aí, é, vai lá, vai lá, lá, fica a parede lá, os caras vão meter mal em mim. Fica a parede aí. Boa. Ok. Listen o Até Bora, bora, bora. Os caras vão meter bala, mano. É aquele que tu tá fazendo melhor, mesquinha, muito bravo. Procura um jogo de Barbie. Barbie são foda. Ah, mas que Barbie, um vacilão. Eu amo GTA, velho. É o melhor jogo. this up okay. here, and I go up and do another hood. Até as crianças! Até as crianças! Até as crianças! Ah, se ligou no carro? É cara, tem que me levar junto, pô. Tem que fechar. Você é cabeça? Falou? Ah, meu, Tá jogando jogo? Fica essa parede aí. Vou meter as porra... Vou meter a porrada nos caras que vai pintar a parede. What the fuck? É a porrada ali. Get that fool! Ô oh, porra! Imagina aqui. Coloca é aqui arma, é o R2. Não, coloca aqui arma, o R2. Ai, mete a porrada nele, aperta e bora. Vambora, Pega a porrada dele, isso aí, mete a porrada, mete a porrada. Calma aí, caralho, calma aí, porra. Ah, você manda, manda? Você manda, manda? É, é, manda, manda. Você manda, manda, porra. Caralho, deixa a mulher, velho. Deixa a mulher, tá rolando sua arma, pau comendo aí, velho. Caralho, pô, tá arrumando briga com a mulher, ficou comando seu barulho. Porra, calma. Sai, cara. Deixa a mulher, velho. Calma, calma, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí é, isso mesmo, tia. É. Eu subi lá em cima lá, cara. Deixa eu ver Aqui. É, é, quer vir? Vem. Flecha leve. É Porra. Ah, não. Ah. Vou pegar o quadrado. A mira da... A, ah, tá. A mira na parede. Vamos pra baixo. Carl, quick, get in! E se já pensou em fazer live fingir que ela vai aqui? Quase. Leve. Ah, não morre nada, né? não tira nada, tio. Tá. Get us back to the hood, CJ mas de merda. Uh, tá. Vou nem mostrar a árvore nesse mais sobre mim. Não, vou oh, nem mostrar. How you doing on the Calma, tá, cara. Tá aqui no jogo. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a Deixa o cara, mano. Para é que bateu Não. cara. I'll tá Não. Tá Caralho.